budiman senenge ora kerajakan tipis ning lambene teko ning pipine landhep nirikane manis pisan tipis ning lambene dekok ning pipine landhep pirikane manis pisan tipis ning lambene tekok ning pipine landhep nirikane manis pisan ning esemene